grabar, pero creo que tiene una hora o así más o menos. Dale. primera parte hecha. Primera parte hecha. Sí, no ha sido muy complicado. Solo había un trozo como con un poco de flapa ya al principio, que sí. no, cansa un poco más de dejarte el peso, pero mm. Ahora en el desplome con la mochila, cuidado, porque ya sabes que te echa para atrás. Entonces, pégatela al cuerpo lo más posible, o sea que esté lo más cerca del centro de gravedad ¿eh? Las chicas van sin cuerda. Sí, yo, creo que por eso, se puede hacer... Se puede hacer, vale. Guay, guay. Así es lo que decías, pues bajar y ir por el puente tibetano o ir hasta el final y volver. Vale. Exactamente, sí, sí.